8, 9, 10, 11. 11. Ay. Este es el problema por tener tan pocas ovejas. Ya les dije, pasen por debajo de la cama y cuando las llame, brincan. Ay, así nunca me quedaré dormida. Ay. 11